yerlerde bir silahların falan patlaması gerekiyor hep. Birilerinin bir yerde gerçekten can çekişiyor olması lazım. kaderimiz farklı olabilir ama hepimizin kaderi aynı. Biz yalnızız ve korkuyoruz. Bunca yaşadığımdan sonra elimde tek bir duygu kaldı. Çok keskin, çok net korku. Korkuyorum. Ve kendimi nasıl savunacağımı da bilmiyorum.